نحن الآن في خور بيراب الدير خور بيراب اللي أقرب نقطة أمام جبل أرارات الواقع على الحدود مع تركيا أمامنا كانت حلوه قوي بصراحه اللي اكتشفتها كانت حلوه قوي بنصح كل الناس تيجي بنصح كل الناس تيجي هنا مع قرارات السياحه مستر هايك انبسطنا جدا معاه قوي وكانت رحله شيقه جدا اهلا وسهلا